naaf Siinaaf tolcha waa hunda koo Humaan tolfadhuu danda'e Narraa bani haalika koo Balbala tan ta'e dadhawe Siinaaf tolcha waan hunda koo Humaan tolfadhuu danda'e Narraa bani haalika koo Balbala tan ta'e dadhawe Nan godhin gabricha sirraa Hadhatee dhabee deebi'ee Nan godhin gabricha sirraa Hadhatee dhabee jabaan deebii sirraa dhabeen beeku hedduun si qadhee milkaawe sirraa dhabeen beeku takka hedduun si qadhee milkaawe. Bu'aa bahimee kadabree tiqa keetiin nasgee bu'aa bahimee kadabree tiqa keetiin nasgee. نیم بقوانین دبرسه طلقتینی نسکه ناب بقوانین دبرسه طلقتینی نسکه گویا بدین کم نگویان چرگی گاڑے بول بوئے گویا بدین کم نگویان چرگی گاڑے بول بوئے Ngaaf guyyaa maasankaniin taree boolla bu'ee haasif gammachuu if dhabee qaniin achiin kaanesee haasimni gammachuu if dhabee qaniin keeysaan baanese. dukkanaamtuu san keeysaa siin qabbee ifatti ba'ee. dukkana qalbii san keessa ifatti seenii nasbee tolleti naaf oolte hedduu lakkaa ween fituu danda'e lakkaa ween fituu danda'e akkaan bal'aa dharaa manni qee kan uumama maraa walgee kan uumama maraa walgee. balbala teerraa achilsi koo har'aa milkii milkiin galutti balbala teerraa sossoo har'aa sangaa milkiin galutti. hedduudha naaf taate duriis naaf ta'e ammaa sammatti baay'eedha naaf taate duriis naaf ta'e irraa sammatti hin deddeebiinaan hin jettu siin kadha ammaa ammatti hin deddeebiinaan jettu siin kadha ammaa ammatti faaruun ta'e qalbiif qorichaa. siin faarsa halkanii guyyatti faaruun ta'e qalbiif qoricha siin faarsa halkanii guyyatti lakkaan faaruu ta'e baay'isuun qalbiin tiyyanaaf sabatti lakkaan faaruu ta'e baay'isuun qalbiin tiyya